se hizo operar justo ahora de qué? ¿De qué? De tirigios. Me hice operar el ojo izquierdo de tirigio. Ah, ¿y ah, por qué escogió esta clínica y no otra? Porque me la han recomendado personas que los he visto que les ha ido bien, que están bien con la operación. ¿Usted tenía miedo antes de hacerse operar? sí, pero ya tratado con el doctor y ya tengo un poco de confianza, ya no, estoy tranquila. ¿Y no se ha hecho nada? No, para nada. Entonces, ¿usted eh, recomienda IOM? Claro, sí, recomiendo. O sea, está, o llega a buenas manos y todo está correcto, o sea, no, no hay miedo, entonces como caso, también ayuda. Saber que está en buenas manos, entonces uno ayuda a tranquilizarse y salir bien de todo.